müasir texnologiya və performans bu hədiyyələrə layiqdir. Soliton mağazalar şəbəkəsindən Grundig və ya Casper notebooku alana TP-Link Wi-Fi modemi və ya Baxeldən datakart 3 ay ərzində 12 GB internet trafiki hədiyyə. Yeni nəsil Grundig və Casper notebookları ilə gələcəyə toxun. Telefon 180 Soliton mağazalar şəbəkəsi.